Transparència. Drets dins i fora d'internet. Democràcia directa. Accés lliure al coneixement. Pirates de Catalunya. A la càrrega i a la descàrrega. Vota pirata. pirata.cat